Det här är instegsmodellerna för trådlös fjärrstyrning och nödstopp från J Elektronik. Häng med ska jag berätta mer. I kategorin trådlös fjärrstyrning med nödstopp så finns det en rad olika sändaralternativ från den minsta UR upp till de större och robustare sändarna. Samtliga de här enheterna finns med olika antal knappar för att fungera i olika typer av applikationer knapparna. Det kan vara vred, det kan vara enstegsknappar eller tvåstegsknappar. Det kan vara olika typer utav eh, switchar. Det finns en rad olika utföranden och exakt information om vad som finns att tillgå, det hittar du på vår hemsida. På mottagarsidan finns också ett par olika alternativ med möjligheter att koppla till reläer i små eller lite större kapslingar. Och de här produkterna de används för kranstyrning, för styrning av vinschar, pumpar och så vidare. Det är en envägskommunikation mellan sändaren och mottagaren men om kommunikationen bryts då stänger mottagarens säkerhetsreläer av direkt. Och de här uppfyller en rad olika nödstopps och maskinsäkerhetsdirektiv. Räckvidden på de här är som till exempel på den minsta UR, den är runt 400 meter i öppen terräng och den klarar av även lite jobbigare terräng tack vare att den jobbar på 400 MHz-bandet dessutom